Ладно, пошли за ней. Э, дайте мне похавать нормально, вы что? Ой, слышу, тут аномалия будет. Вот тут вот где то вот тут слышу. В прошлый раз пацана поймал. Да ничку тут не будет, тут бегал от этого. Чё? Тут не будет от этого, блин. Тут может, не знаю уже. аномалия. Короче, пошли в дом, в Пошлите в другой обход попробуй. Вот за этим пошли, он вот этим вот идиотом, кто это? Давай, змей. Ну извините, блин, если у вас будет 5 миниганов в постели лежать, как вы будете ходить? Гоу сюда. Нет, Эй, вы... Да куда вы претесь? Пошли наверх. Да блин, куда вы идете? Честно, дайте мне покушать, давайте-ка встанем в уголок. А, пошли наверх. Красавчик. Пушки ладно подобрать. Как его обчистить, ребят? Нельзя. Faut que Oui, <laughs> ладно, отсюда выходить пора. Наверх, наверх, все вы. Эй, вы... Ой, бля... Э, как будто тоже... А кто забрались, пацаны? Ты куда иди-то? Да я сам. Спасибо, у меня одно хп. Давайте рейши пойдем. Сейчас змей надо. Змей, блядь. Сейчас гранату кину. Змей, иди сюда наверх. Потом сюда спускаемся, пацаны. Тут чем какой хп оставил? Сюда идти. Одно хп. Это ты мне оставил, а эти шесть. А, я все упал.